Логістика це життя. Укравтологістика це команда професіоналів, що люблять свою роботу. Це власний парк автотранспорту та контейнерів. А отже, безпечна та швидка доставка вантажів. Укравтологістика це 10 років досвіду на ринку логістичних послуг. Укравтологістика надійний логістичний партнер для вашого бізнесу.